Oke, kali ini kita akan membahas fitur tentang status WhatsApp yang selama ini kita buat. Oke, langsung aja kita klik. Kita ke menu utama, sudut kanan, ada tiga titik, kita klik. Lalu klik setelan. Oke. Okay kita klik nama atau ya, di gambar ya sini ada informasinya kita pengen mengganti nama kita tinggal ketik pensil gambar pensil atau gambar uh, ganti foto profil klik gambar foto tapi kita pengen melihat status WhatsApp yang sudah lama atau selama ini kita gunakan kita tinggal klik info dan nomor handphone nomor telepon ya ah inilah status pilih info anda inilah status-status yang selama ini saya gunakan di WhatsApp jadi teman-teman bisa mengingat balik atau reminder status-status yang selama ini sudah dibuat di WhatsApp ya seperti inilah caranya mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya